hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए समझते हैं देखिए यहाँ पर एक्सेस में एक स्टेटमेंट हमें समझना है जो कि है डिलीट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है ठीक है तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको तो टेबल वन नाम है हमारे इस टेबल का जिसमें कुछ रिकॉर्ड फिल है जिसमें आईडी है नेम है क्लास है आप देख ही सकते हैं ठीक है अब क्या करना है अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करके क्या करते हैं यहाँ से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर यहाँ पर आपको एक्चुअल नजर ही आ जाएगा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा इसको हटा दीजिए इसका कोई काम अभी फिलहाल तो नहीं है ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे लिखना है डिलीट स्टेटमेंट तो ये लिख दिया डिलीट स्टेटमेंट और कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो उस टेबल का नाम तो फ्रॉम टेबल वन करना है आपको टेबल वन इस तरीके से टेबल वन कर दिया और फिर क्या करना है जैसे ही टेबल वन करेंगे तो यहाँ कंडीशन देनी वेयर वेयर की कंडीशन दीजिएगा ठीक है और यहाँ पे वेयर की कंडीशन में देंगे क्या तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया नेम तो name is equal to Ram Ram वाला नाम जो है हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे वेयर लिखा N A M E name is equal to double स्टेट में लिखेगा आर ए एम राम आप सिंगल स्टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये ध्यान दीजिएगा कि जो नेम मौजूद है वही डिलीट होगा तो वही नाम आप दीजिएगा ठीक है तो ये हो गया और इस टेबल को क्लोज करेंगे और यहाँ से क्वेरी को रन करवाएंगे तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये कह रहा है you are about to delete one rows from the specified table तो यस कर दीजिए ना क्या दिक्कत है आप फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए देखिए इसमें से राम आपको गायब मिलेगा ठीक है